مجھے ادھر تقریباً دس سال ہو گئے ادھر اٹالین پیزا پہ جلنا میں میرا تقریباً پندرہ سال کا اپنا ایکسپیرینس ہے تقریباً سیالکوٹ اسلام آباد والا ملتان تقریباً کافی شہروں میں ہم نے سیالکوٹ میں کیا ہے صدر میں وہ بھی ٹیلین پیزا کی شاپ ہی تھی اسلام آباد میں بھی ٹیلین پیزا ہی تھا جناس سپر ملتان میں ہے گولگشت کلونی میں ادھر بھی ٹیلین پیزا ہی ہے جب سکول چھوڑا ہے تو بس اسی کام میں آ گئے ہیں پھر ادھر ہمارا پیزا اسپیشل اور برگر ہاں انشاءاللہ کیوں نہیں ہمارا تقریباً کوئی ابھی اس وقت بھی بارہ شہروں میں چل رہا ہے جی بالکل وہ سارا ہولڈ کرتے ہیں ادھر سے دیکھیے الحمد للہ میں تو تقریباً جتنے بھی ریسٹورنٹ ہیں نا جہلم میں جب دس سال سے میں ادھر کام کر رہا ہوں تو الحمد للہ جتنے جہلم کے ریسٹورینٹ ہیں ان سے ہمارا کام بہت بہتر ہے بہت اچھا کام ہے ان سے اپنے کسٹمر کو ساتھ کمپرومائز کریں اپنا تو انشاءاللہ ان کا بھی کام بہتر ہوگا سر میں تو کہتا ہوں ادھر بھی ایک فوڈ اسٹریٹ بن جانی چاہیے ادھر وہ سارا کچھ ایک ہی جگہ پہ آ جائے سب Two, two.